Tuna shukrani kubwa leo. Ungana nami katika jukwaa. Have a seat right here. Uh, Tuanze na swala gumu. Samaki wa nani alikuwa mkubwa? Samaki wa nani alikuwa mkubwa? Samaki wa nani alikuwa mkubwa? Wa nani? <laughs> What you didn't see in the show is uh, you saw it on the credits. That's how many people were involved kitu ambacho hamjakiona katika filamu. Mmeona walioshiriki, lakini namba ilikuwa kubwa kuliko hapo. Safari tuliyofanyia kazi kubwa iliyofanyika, nimetania niliposema ni raha kufanya kazi na rais, lakini sio kazi rahisi kusafini na rais, kuona vitu tulivyoviona tena kwa muda mfupi sana. Mlichoona leo ni try tu, tuna vitu vingi tulitakiwa kuwaonyesha, lakini hatuna muda. Ninawaahidi hii ni ya kwanza tu. Nikukaribishe tena. Asante. Kitu gani kilichokufurahisha zaidi na kilikuwa kigumu? Uh, Kukutembeza ndiyo kulikuwa kugumu zaidi. Ukichukulia, kulikuwa na walinzi wengi waliokuwa wananiambia usifanye hiki, usifanye kile, usende pale, usende huko lakini nimetakiwa kufanya, nimefanya hicho. Asante. umezoea kuiongoza nchi yako na sio kutengeneza fila, na muda mwingi ulitakiwa kunisikiliza mimi na ulikuwa unafanya hivyo. Ndiyo. Kiuhalisia ilikuwa ni mara yako ya kwanza kuendesha gari kwa muda mrefu. Ni baada ya miaka 15. Na ilikuwa ya gia? Ndiyo. Makofi kwa gia yake. Applause for the stick, come on. When ikiwa watu wengi wanatalii Tanzania, kitu gani kinawashangaza wanapokuja Tanzania kwa mara ya kwanza? Katika nchi yangu ndiyo, um, kama nilivyokueleza hapo kabla, ni Watanzania wakarimu sana, hautajuta kukutana nao hata kwa bahati mbaya. So when you happen to be in Tanzania by mistake, you'll never regret it. Kitu gani kilichokushangaza zaidi tulivyoitengeneza filamu hii pamoja na changamoto? Wakati nilikuwa nafanya sikutegemea kwamba itatokea hivi. Kazi kubwa ilikuwa ishafanyika. Kuifanya hii filamu kubwa hivi tulifanya tuna rekodi sehemu tofauti. Wewe mzoefu pita, unajua tumefanya, mi sijui recording in different parts. And uh, you know better, Peter, how you did it. I don't know. Actually, we were... Tulikuwa tunarekodi masaa 15 kwa siku. Ndiyo. Tulikuwa hatulali. Ndiyo. Tunamaliza saa 4 au saa tano usiku na tunaanza saa kumi au saa 11 asubuhi. Ndiyo. Kweli? Unakumbuka siku tulikuwa tunafanya voice inaitwaje? Voice over? Ndiyo, voice over. Je, tulikula chakula cha mchana? Pana. Na tukachelewa kula chakula cha usiku? Ndiyo. Siku nzima ilikuwa ni voice over. Ulinitesa sana. Kweli, na ilikuwa nakwambia rudia tena. Sijali kurudia tena. Yeah. I don't mind doing it again, yeah. Amefanya vizuri sana. Ndiyo. In the limited amount of time we have here. Katika muda mfupi tulioonana, tunaweza kupunguza mwanga wa taa. Vizuri, kuna mtu yoyote mwenye swali anayetaka kumuuliza rais, nyosha mkono. Just raise your hand. I, I have nothing difficulty seeing, but if, got, if you can stand up, we'll be glad to answer them. Who's got a question? Don't be shy. Okay, right over there. Go ahead. Um, what is the best time? Msimu gani mzuri kutembelea Tanzania? What's the best time of the year to visit? I think it's June, July. Because Nafikiri Juni na Julai kwa sababu sio joto sana na sio mvua, lakini inategemea kama unataka kuona wanyama wanavyotoka sehemu moja kwenda nyingine, basi mwezi wa nane ndio mzuri. Ukiacha hivyo, unaweza kuja wakati wowote, tutazuia mvua kwa ajili yako. Yeah, it's August. Yeah, but otherwise you can come anytime. We can stop the rains for you. <laughs> Other questions? Swali jingine? Swali jingine? Ehe, kule. Go ahead. We have a mic coming to you. Jina langu Gerard. Ni moja kati ya watoto saba katika familia. Ni mtoto wa sita Mama yangu kaniambia mimi ni almasi. Swali langu kwako ni unapoongea na mwanamke mdogo unamwambia nini kuhusu kujiamini? Kwa sababu unaonekana unajiamini sana. Umenishangaza sana. The type of confidence that you have because you are so fearless and wow. <laughs> I'm just blown away. <laughs> Maybe the thing I could tell the young girls kitu ninachoweza kukwambia, wafanye jitihada katika kutimiza malengo yao, wajiamini, wasikilize sauti zao ya ndani, nini wanataka wafanye, wasimamie hilo, watafanikiwa wanapotaka kufika. Ndio they might reach where they want to go yeah. Kuna swali jingine? ndio ndio kule Over there? Well, I must say that uh, Nataka kusema filamu nzuri sana, nchi yako ni nzuri sana ukitembelea, kama nilivyofanya mimi. Hayo tu. Visited in the real, as I have done. Asante. Nani kauliza hivyo? Jina langu Ilodward, nipo huku nyuma. Okay. And I'm in the back balcony. Asante. Way back. <laughs> Okay. And I, I do have a... Nina swali Nimevutiwa sana na nchi yako na filamu, lakini nimevutiwa sana na wewe Mama Samia. As I am with your country and that film, I'm more impressed with you, Mama Samia. And I must say that the combination that you have of Ninachotaka kusema una nguvu na ukarimu, ubinadamu wako hamna mfano wake. Unachokifanya kuwakilisha nchi yako ni heshima kubwa na kupigia saluti and I salute you. Thank you. Asante, asante sana na vizuri kusikia hivyo. Tuna muda wa kusikiliza swala moja au mawili. Kuna mwingine? Nyuma kule. Ndiyo, nyuma. Anakuja mbele, simuoni kule. Was there? I can't see. It's over there. Hello everybody. My name Mambo. Jina langu Maria, mimi ni Mtanzania. Madam Rais, shikamo Marhaba. Swali langu kwa mwigizaji mdogo wa Kitanzania, ninajivunia nchi yangu. Ushauri gani au msaada gani ambao serikali yangu inaweza kunipa kuendeleza kile ulichoanzisha? Muhimu sana kuendeleza, kuonyesha nchi yangu, kufuata nyayo zako, kuonyesha dunia nchi ya Tanzania nzuri sana. To continue showing my country to continue doing, following your steps to show the world what a beautiful place Tanzania is. Asante sana. Actually, I'm starting to connect the actors and actresses of Tanzania to the world. Yesterday had, uh... Ninaanza kukutoa waigizaji wa kike na wa kiume wa Kitanzania Jana niliongea na nilikuwa na mkutano wa kampuni kubwa tano za utalii hapa USA. Tuliongea vizuri. Mojawapo ya hayo maongezi, nimekutana na mfanyakazi anayefanya kazi katika studio kubwa. Tulijadiliana vizuri kuunganisha utamaduni na sanaa ya Tanzania na Hollywood. Nafikiri nishaanza kufanya kazi yako, nipe muda. Connect the culture and uh, arts of Tanzania to their industry. So I think I, I, I have started to work for you. Yeah, give me much time and then, yeah. I should, I... should... Nataka kuambia kila mtu kesho tunakwenda magharibi na Alhamis tutakuwa na uzinduzi wa pili katika studio ya Permanent katika mji wa Los Angeles. Watakuwepo wadau wengi wa filamu. We'll be having a, a, a very large input of the entertainment community visiting then. Swali la mwisho, kama kuna mtu analo. Yes. Yupo wapi? Namtafuta. I'm looking. Oh, we got one here. Okay. Oh, hi, how are you? Um, uh, Eddie Um, uh, what an inspiration. Eddie Nimetembea Tanzania zaidi ya mara 25. Huyu ni binti yangu. Nikienda tena nitamchukua. Asante kwa kuja New York. Swali langu, filamu inatumika vipi kutengeneza utalii Tanzania? Je, filamu itaonyeshwa Tanzania? My question is, um, how can the film be used to promote domestic tourism and uh, will the film be shown within Tanzania and Jibu lako ndio. Baada ya kuonyeshwa vile vile itatoka leo Chicago na itaonyeshwa nchi nzima Marekani kwa miezi miwili mpaka mitatu ijayo. Ijumaa hii itaonyeshwa Amazon Prime katika Apple TV, halafu tarehe 28 mwezi huu nitakuwa na rais prima ya Arusha. Oh, in Arusha too, yes. Um, and we'll be there for the premiere. And then after that, it airs in Tanzania. Absolutely. Yes na itakuwa na subtitle ya Kiswahili. Swahili subtitles. We got it. Before we finish, just a housekeeping note. I would ask everybody... Kabla hatujamaliza, kuna tangazo kidogo. Tukae ili mheshimiwa rais aondoke. Hationdoki, tunakwenda juu na kila mtu atapata nafasi ya kumpongeza rais. Asante. Thank you very much everybody. Thank you very much.